इंदौर की लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है और इस बात के संकेत मिले हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस यह सीट छीनेगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है कांग्रेस इस तरह की रणनीति बना रही है कि यहाँ पर किसी दिग्गज को उतारा जाए और खासकर मराठी कार्ड भी खेला जाए जिसका हमेशा ताई सहारा लेती है इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है कि उन्हें इंदौर से खड़ा कर दिया जाए ताकि मराठी कार्ड का उन्हें लाभ मिले साफ सुथरी छवि के धनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि वे युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं और इस आधार पर कांग्रेस यह